بسم الله الرحمن الرحيم آه بسم الذات الجامعة لجميع صفات الألوهية بسم الله آه بأسماء الذات الجامعة لجميع صفات الألوهية الواجب الوجود المأمون بحقه المتصف بجميع الكمالات المنصي على النقائص والدناءة المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما أنا الرهبان المنعم أمرض الإنآم بجلائل النئم الرحيم المنعم أمرض الإنآم بلقائكها لتعلموا هذا الكتاب على قول مستعينا ومتبركا به الحمد أرسنا يجلس puji anu opat Lillahi eta tetap tentu pikir Allah Lillahi লিল্লাহি আতাতাতাবিলুক আল্লাহ আল ওয়াজিবুল ওয়ুজুদি আল ওয়াজিব আয়ালা আল ওয়াজিবুল ওয়ুজুদি আরে আল্লাহ এটা আল ওয়াজিব আয়ালা আল ওয়াজিব আল ওয়ুজুদি গাবাকসুন আপনি কাজাব আল্লাহ আল ওয়াজিব আয়ালা بذاته berkenan Allah nahmaduhu muji abdi sadaya kagusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala sarang maha bersih Allah tina sifat nu layak tekan Allah an wafakona karena yang parantas baparan taufik Allah ka urang sanana karena karena yang parantos paparan taufik Allah ka orang sadaya li tauhidihi pikellahin kin ka gusti Allah wa taatihi sana ka gusti Allah wassalatu jeung ari nikmat Allah nu dibarengan ku gagungkeun wassalamu je tambah-tambah kasalametan Gusti Allah ala sayyidina atau tetap kepimpinan orang saleh Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Abduliman Alu jadi panglewi istimewa na makhluk bil alli nu ayat di bumi wasamai sana nu ayat di langit wa ala alihi sana kapilang-pilang na kanjeng Nabi Al-Abqiya pirang-pirang Mutarakwa tarakwa. Washabatnya sana pirang-pirang sahabat na kanjeng Nabi. Khairil Kuruli anu saya-sayana. Pirang-pirang generasi. Nujubil Nu seperti minta Lila pada jadi sabab belah hidayah. Abba balu Alapun dina sabana Baca bismillah alhamdulillah Sulawas dan salam kajian Nabi kula wardi sana para sahabat mengakulu baka Baka nyariya saha al abdu ay al bukasib bin ubudiyah hiji hamba al pakiru Lubangat butuh ila rahmat rabbi kala rahmat pangerana iya abdu al alilu ba bersih iya rabbi kala سقد صفة Rabbi. الرب محمد Muhammad محمد نووي Nawawi. Ibnu ابن عمر الجندي putra pamangkatna Umar Ibni Arabin Umar Alu jadi putra pamangkatna Arabi Ibni Alim Arabil jadi putra pamangkatna Ali bahasa berkaril hadidil hatatata syarhul penjelasan Alal buqalli wa disuntuh Lala sahab alal aqidah disuntuh Sarhul eta penjelasan eta syarat Karena kitab akidah asugro sugro disayid Karya sayid Karya sayid al-alamah lubagat alif Abi Abdullah dan Abi Abdullah محمد رسلا Muhammad. ابن الوالي نجالي putra apa Jalmilu Jali Wali Yusuf Nyata Yusuf Nyata Yusuf Asalusi salusi lu bangsa Salusi Laulala kobilatan sukukna Kobilahna Al-Maghribi lu bangsa Maghrib Laulala banatan nagarakna Kotakna Akil Masani lu Akil Masani Maulana pak baratkan pak kuburan anak Al Hasan ini bangsa keturunan Hasan. na Saban keturunan anak Al Balik ini bangsa Balik Maulana Mazhaban Mazhabna. Sampai tuh parantos kalabian abdi kala isarah. Bismillah kalawan dua nabi kalawan dua ngaran. زريعة ياكب بقسمك هنجينا لأتي ياكب الشرح أم المراهب لله شرح أم المراهب والضرة الضرة سنة كانوا ضرة الضرة على الأكلة الصغرى يعني على الأكلة الصغرى جعله مغازا كالإسارة الله تعالى سهى الله تعالى خالصا Barilah ikhlas liwajihi karena nazar Allah al-azim minu aku. Wastainu salah juhun kendut yasakan abdi sanaya bihi ka Allah bila syaitanik. Wastainu salah juhun kelpi tulung abdi sanaya. Wastainu salah juhun kelpi tulung abdi bihi ka Allah bila syaitanik. Tidak gunaan setan. الرجيم ألو نرجم إنه أنه كرنا سنرسنا الله أنه تعالى كرنا سنرسنا الله تعالى رب etna anu welas rohimun etna anu Paparin nikmat Kala para tasnarios Sa'al musallib musallib rahimahu kukaka rahman Ka musallib Allah Ta'ala saha Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu karelapan Allah ismun eta aran dzati pikendat makom wungkul. Warrahmanu sarang are makna rahman. Sarang are makna rahman eta muridul ilm anu mentukeun baparin nikmat. Nujalain nikmat kalawan pirang-pirang gendekna pirang-pirang nikmat warahim jare bala rahim eta muridul imam anu nentukeun bala nikmat bila qaitul imam kalawan pira-pira kalawan pira-pira nikmat anu aralet Allah atawa ar rahman sanang rahim bi bala rabbul kalawan bala rabbul anu baparan nikmat bidzalika kalawan jala ilil kalawan dakoy kendi Habis bil maka itu tetap dinilai jenayal Allah. Isyaratun al-isyarah. Ila akidati wujudul wujud. Kala akidah wajibil wujud. Wabtul rahman sana itu dina lapan ar-rahman wal-rahim. Selapan ar-rahim til makna awali dina makna awal. Nyata makna buridul muridul in'am. Syaratul arisalah ila sifat datil kala kalasipatna, Wahyari sifat dan eta kodimatul sifat anu kodim Wapil bakla salis nang tetap di delapan ar-Rahman ar-Rahim di labana lukanwa nyata bana albun imbinalik Syaratul arisalah ila sifat dipaknin kala kalasipat sifat kana belang wayarsibadu ba'lan antahalisatun ajar dibakna annaha kalawan makna sajana sifatu ba'lan antabu tajadidatun dariba ajar-ajaran ba'la anabid dina samana tu ayat Anakulu maka Allah ikilah sifatu fi'lin eta amrun itibarian perkara itibarian alu anu bahasa itibar bahasa letak wallahu sarang ari anu Allah subhanahu wa ta'ala ya tasibu wa kasibat al Allah bihi kalawan iya balasan la bibali annaha lain kalawan bakna sani nasimatu fi'lin atau majudatun majud. bakna anamin dila sabana anam Istiharat tersotir karena mustahil kesifatan Allah Ta'ala bilhudus kalawan ajar bihanal makna kalawan iya makna